بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علی و صحاب یا حبیب اللہ ناظرین و سامعین کرام محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ میں دو عظیم واقعات کی یاد دلاتا ہے اور یقیناً اس مہینے کے اندر اس مہینے کی یکم تاریخ کو یعنی یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فروق اعظم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہے وہ بھی اہل اسلام پر گہرے اثرات رکھتا ہے اسی طرح دوسرا معروف واقعہ جو شہدائے کرب و بلا کے نام سے معروف ہے تاریخ اسلام میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اثرات اور اس کے نظریات اور اس کے مقاصد بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بڑے اہم ہیں تو آج ہم صرف حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی یہ مشہور حدیث ہے کہ ان الحسن والحسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ نبی پاک علیہ السلاۃ نے فرمایا بے شک حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کا مقام کتنا بلند ہے کتنا اونچا مقام ہے یہاں دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بادشاہت کے لیے اقتدار کے لیے کس قدر جو ہے وہ جد و جہد کرتے ہیں سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں اور کئی اغراض و مقاصد کے بعد اور کئی ان کی جو ہے وہ کاوشوں کے بعد جا کر کہیں ایک چھوٹے سے ملک کا اقتدار ملتا ہے اور وہ بھی مختصر مدت کے لیے لیکن بڑی سعادت والی بات ہے کہ سیدنا فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کے عظیم فضائل ہیں بے شک وہ خلیفہ راشد ہیں جن کی معروف دور خلافت یعنی بائیس لاکھ مربع میل یہ دنیا کے اندر بڑی مثالیں ہیں لیکن اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے جنت کی سرداری یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا اور ایسی سرداری اور ایسی بادشاہت کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جس میں کبھی کوئی احتجاج نہیں ہوگا جس میں کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی طرح ایسا نہیں ہوگا کہ بادشاہ کے خلاف حکمران کے خلاف کوئی شکایت ہو کوئی شکوہ ہو یا کسی کو حق نہ ملے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل میت الکریم نے نواز شاہ رسول حضرت امام حسن نواز شاہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے اور اسی حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کی بیعت نہیں کی تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ حکومت جو یزید کے پاس ہے وہ میرے پاس ہو نہیں آپ حق کی ترجمانی چاہتے تھے اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص حکومت یا اقتدار کے لائق نہیں ہے جو اسلامی شاعر کی تعظیم کرنا نہیں جانتا جو دین اسلام کی سر بلندی نہیں چاہتا جو شاعر اسلامیہ کا مذاق اڑاتا ہے جو فسق و فجور کے اندر جو ہے مصروف رہتا ہے تو اس کو اسلامی حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے یا مسلمانوں پر اس کو جو ہے وہ اپنا اقتدار جما کر اپنے اقتدار کی طاقت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بے راہ روی پھیلانا مسلمانوں کے اندر برے رسم و رواج رائج کرنا مسلمانوں کے اندر بدعات رائج کرنا وہ شخص اس کا حق نہیں رکھتا مسلمانوں کی رہنمائی مسلمانوں کی ان میں جو ہے امیر المومنین بننے کا صرف وہی حق رکھتا ہے جس کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صداقت ہو جس کے پاس حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عدالت ہو جس کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سخاوت ہو جس کے پاس مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت ہو تو وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر اقتدار کا حق رکھتے ہیں اور ان خلفاء نے بھی جن کا میں نے نام ذکر کیا ہے سب سے پہلے وہ کیا خطبہ ارشاد فرماتے تھے اپنی قوم کو سب کا متفقہ یہ اعلان تھا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں تو قوم میری اتباع کرے اور اگر میں قرآن و سنت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ سے اگر میں دور ہو جاتا ہوں ہٹ جاتا ہوں تو میری اقتدا کرنا عوام پر لازم نہیں ہے میں حق نہیں رکھتا کہ میں تم پر جو ہے وہ امیر بنوں میں تمہارا حکمران بنوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت اور اسی طرح اسلامی حکمران جو ہوتے ہیں ان کی حکمرانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہوتی ہے یعنی وہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق خود زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنی عوام اپنی رعایا کو اگر اس کا حکم دے رہے ہیں اس پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر تو وہ اسلامی حکمران ہیں لیکن اگر وہ دین کے خلاف ان کی حکومت سازی کے اندر جو ہے وہ دین کے خلاف پہلو ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے منحرف ہیں تو یہی سب سے بڑا مقصد تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں اس شخص کی بیعت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا یا اپنی حکومت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہو کر نہیں چلاتا تو یہ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب اپنا حکمران چنتے ہیں تمام اسلامی ممالک میں تو مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس شخص کو جو ہے وہ اپنا امیر بنا رہے ہیں حکمران بنا رہے ہیں اس کی اس میں دین اس کے دین کی کیا حیثیت ہے یعنی دینی اعتبار سے وہ آدمی اس کا کردار کیا ہے اس کا کریکٹر کیا ہے اس کے نظریات کیا ہیں اور پھر عملی طور پر جو ہے معاشرے کے اندر جو وہ چلتا پھرتا رہتا ہے تو کتنا اسلام پر عمل پیرا ہے اس کے اسلام پر عمل کرنے کے جو احوال ہیں وہ لوگ جانچیں پرکھیں اس کا ایک معیار بنائیں اور پھر جو ہے اس کو جو ہے اس کو ووٹ دیں اس کو امیر بنائیں اس کو حکمران بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ ایک اسلامی ریاست چلا رہا ہے ایک نیک آدمی ہے ایک صالح آدمی ہے اور اس نے جو ہے اپنے ملک کے اندر اسلام کا نفاذ کیا ہوا ہے اللہ کی حدود کا نفاذ کیا ہوا ہے جبکہ یہ وہی یزید تھا جو حدود اللہ کی پمالی کر رہا تھا جسے چاہتا تھا معاف کر دیتا تھا جو چاہتا تھا حکم جاری کر دیتا تھا تو ایسے شخص کی بیت اور وہ بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی جن کے بارے میں آقا علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے یعنی حدیث میں آقا علیہ السلاۃ السلام نے بتایا اور میں اس کا بالکل مختصر سا آپ کو مفہوم بتاؤں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو آقا علیہ صلاۃ السلام نے اپنی محبت کو حسین کی محبت اور حسین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا تو جس کا مقام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بلند ہو کہ اس ان کی محبت نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کی محبت کا بلا واسطہ حصول کا ذریعہ ہے سبب ہے تو ایسی عظیم ہستیاں یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی بیت نہیں کر سکتی اور یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر تک شہادت کے وقت تک کہ حسین کا ہاتھ کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں جائے گا کہ باعت ایک معمولی چیز نہیں ہے کسی کی جو ہے وہ اتباع اتباع کا حلف لینا یا اتباع کا اقرار کرنا یا اتباع کے لیے کال کر دینا یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کی خاطر یعنی حق پر ڈٹ جاتے ہوئے اپنے ساتھ بہتر کے قریب شہداء کی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں باطل کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لچک نہیں دکھائی یہ بہت بڑی بات ہے جو آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امن سے بات کریں اگر کفار ہیں جو آپ کے دین کے خلاف جو ہے وہ سر بست کمر بستہ ہے سازشیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں کہا جائے کہ آپ امن کی بات کریں امن کا یہ موقع نہیں ہے یہاں ڈٹ جانے کا موقع ہے تو یہ پیغام دیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو انشاء اللہ تعالی اس موضوع پر یعنی محرم الحرام میں جو یہ شہادت حضرت امام شہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی شہداء کرب و بلا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جو اس کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں اس کی ابتدا ہے پھر یہ واقعہ ہے اور واقعہ کے بعد میں اس کے اثرات ہیں وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے بعد میں جو اسلامی تاریخ کی جو بڑی معتبر اور مستند کتب ہیں انشاءاللہ ان کے حوالوں کے ساتھ اس کو ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو